Egunon, maite naiz, hemen txenoa, lanerako bidean. Eta zertan aritzen ote naizen, neronek antolatzen dut eguna, neronek planifikatzen dut, ideiak abian jartzeko aukera ere izaten dut, eta e, nere modura egiten ditut gauzak. Aieratu naiz, zertan aritzen naizen, beno bani, artisau merkataria naiz nik egiten dudanagatik ezagutzen daute. Eta nire pertsonalitatea bihurtu da hau. Zuk ere merkatari izan nahi duzu? Nahi duzu eraldatu, kudeatu, berritu, ekin, planifikatu, hasi, ikasi, sortu, merkatari izan nahi duzu, zu ere merkatari izan zaitezke. Bizitatu merkataritza.nafarroa.eus eta lehen urratsa ematen lagunduko dizugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.